николай николаевич зининдин анилинди алуу реакциясы николай николаевич зинин анилинди алуу үчүн чоюндун таарындыларын колдонгон биз андан активдүү металл цинкти колдонобуз андан башка да бизге концентрацияланган күкүрт кислотасы жана нитробензол ошондой эле көлөмү 100 мл болгон эрлин мэйр колбасы лабораториялык штатив жана жылыткыч цинктин грануласынан алабыз бир аз нитробензол куябыз жана концентрацияланган туз кислотасын кошобуз заттын аралашмасын акырын кайнаганга чейин ысытабыз 10 мүнөт кайнатабыз реакциянын натыйжасында аммонийдин финил хлориди алынды таза анилинди алуу үчүн аралашмага концентрацияланган жегичтин эритмесин кошобуз жегич кошкондо цинктин эки гидроксиди пайда болуп андан ары ашыкча өлчөмдөгү жегичтер эрийт бир эле убакта күчсүз негиз анилинди жана анын туздарын сүрүп чыгаруу жүрөт анилинди аралашмадан бөлүп чыгарып тазар тартуудан өңсүз майланышкан суюктук алдык